porque esta, noche recibí eh, dos mails de dos puntos distintos del planeta, eh, lo que significa que estamos viviendo una nueva era, porque es una cosa de, la noche para el día, eh, de, dos, cosas, de un tema sobre el cual yo estoy trabajando mucho intensamente hace cuatro años, que es el problema de la nuclear. a, partir del accidente de Fukushima, yo he entrado en esto. Recibí primera noticia, muy triste, que Evo Morales, Bolivia, acaba de, está completando la firma de un, de un acuerdo con los rusos, con la, agencia, la, empresa rusa Rosatom, que hace, hace centrales, que van a construir una central en Bolivia. Pero eso cercado de las peores condiciones. Incluso eh, eh, el tratado eh, incluye una cláusula de segredo de Estado. O sea, una vez empezada la cosa, nadie más podrá hablar de esto o dar informaciones, etc., con pena de cárcel. O sea, es terrible, porque la sociedad boliviana va a recibir ¡guau! vive en un régimen democrático de una persona que todos nosotros admiramos, que es Evo Morales. E Nosotros en em Brasil tuvimos esto hace 40 años con el régimen militar que nos impuso eh, centrales en Brasil. Ahora esto está, para ocurrir en em Bolivia. Y e eso tendremos que despertarnos y e hacer un, um, um lío mundial eh, para protestar. Eh, ¿Qué pasa? Que Evo se dejó llevar por quienes que lo convencieron que era importante, cuando en todo el mundo se sabe que tenemos que salir de esto, porque es un riesgo que la humanidad está corriendo cada vez más, más fuerte, a medida que las, centrales eh, envejecen, etc., y que no se puede hacer más. Eh, esa es la primera noticia. La segunda noticia del mismo tipo, increíble, yo no sabía, que en Finlandia, además de esta, eh, de esta central que los franceses están construyendo allá, del nuevo modelo, de, de, nuevo tipo de central, eh, que es muy moderna, pero no alcanzan a terminarla ni una en Francia ni una en Finlandia, por el precio que va a las nubes. y eh, eh, además de esto, yo no sabía que había la intención de construir una otra, en otra parte. Y la gente de Finlandia estaba acampada contra esa segunda o tercera, no sé cuál, contra esta otra que está, que está siendo pensada. Bueno, eh, la policía esta noche vino y los desalojó a todos, pero con violencia. O sea, desalojó con, con balas de, eh, todavía no letales, sino que de, goma. O sea, es increíble que pasa. Entonces uno de repente se despierta en la mañana y recibe, por esos medios que tenemos actualmente, noticias tan duras. Y ahí llegamos mucho al problema nuestro acá, la biocivilización de hecho, porque sabemos todos, el mundo todo se despierta para lo que es la, realidad del aquecimiento global, la realidad climática que, existe, problemática toda, eh, el mundo se despierta. incluso eh, este, este, este encuentro se hace eh, bajo las luces de de, la encíclica del Papa, Laudato Si. Es una encíclica muy importante porque puso eh, para el mundo una manera de abordar esto muy fuerte y muy clara. Eh, eh, nos dio a todos que estábamos en esto trabajando una gran ayuda e incluso hizo una, declaración esa encíclica que llegó a los dos creyentes, no creyentes también, eh, que él pasó a ser una persona de referencia incluso para los no creyentes por esa toma de posición. Pero que pasa? Es que todo esto es un crecimiento eh, muy despacio. Quizás no lleguemos a cambiar las cosas en tiempo de los grandes desastres, pero esa es la vida. Entonces está creciendo, pero al mismo tiempo que se hace esto, hay ese otro tipo de, de ataque del diablo. ¿eh? hablando el lenguaje del Papa, eh, porque de hecho eh, todo parece indicar que al principio del siglo 1900, del siglo pasado, cuando se descubrió la, fuerza de la radioactividad, se descubrió todo lo que hay en el misterio del átomo, parece que se abrió la puerta, la jaula del demonio y él está penetrando en el mundo todo por intermedio de esta cosa nuclear. entonces hay que ver, el gran problema nuestro no es solamente lo que queremos, y hay que construirlo, incluso, como se dice acá en el seminario con mucha claridad, nadie cambia si nosotros no cambiamos nosotros por dentro. Los cambios empiezan, no empiezan, pero necesitan que cambiemos todos nosotros por dentro. Pero de hecho tenemos frente a nosotros de obstáculos muy fuertes, entre los cuales eh, los estados, que eh, eh, no, son, no son siempre estados por el pueblo, pero incluso donde son, tienen un poder antidemocrático terrible y que imponen a la gente decisiones, de condiciones, de reglas del juego inaceptables. eh, e temos junto a esta dificuldade, o hecho de que a maior parte da gente não tem consciência de problemas que, que, vivimos e não tem consciência de mecanismos que manipulam. Eh, Esse é o caso do nuclear, é muito típico, nadie lo sabe exatamente o que é isto. Está bem pintado, lindos colores de avançada e eh, de maravilhas da capacidade humana, de manipular esta cosa misteriosa que es el átomo. hay un orgullo eh, casi, eh, la gente se piensa que es Dios, o sea, que tiene la posibilidad de cambiar la naturaleza. Eh, y, esto la gente no sabe y no tiene idea. cuando un, accidente como el de Fukushima, y esto es problema nuestro en Brasil, pasa en Fukushima, Fukushima es el otro lado del mundo, temos notícias vemos las mas não nos alcança. A gente vive, continua vivendo, Enquanto vive, os sistemas políticos basados não solamente em princípios eh, eh, falsos, sino que também em grandes interesses eh, das grandes transnacionais, las gran, el gran económico que impone um tipo de sociedade que destrui o planeta porque era un tipo de sociedad basada en la producción exacerbada y e en el consumo exacerbado. ¿Cierto? Bueno, eh, eh, de hecho, primero, primer, al tomar conciencia de lo que pasa, segundo, ver hasta qué punto esto nos afecta a nosotros personalmente. Y cuando tenemos alguna alguna, vivimos algunas situaciones que eso queda muy claro, casi que despertamos. El cambio, el cambio interior no es una cosa que elegimos, voy a hacer mi cambio interior ahora, no. Él viene por situaciones que vivimos y que nos despiertan. ¿eh? Eh, yo mismo, por ejemplo, en mi proceso de cambio interior, que empezó cuando tenía 20 años, 60 años atrás, ¿no? por gente que puso en mi idea eh, en mi cabeza una idea muy sencilla, yo soy cristiano, entonces por eso muchas cosas de los cristianos me, me, me, influenciaron y una de ellas es la noción de pecado, no como reglas que no aceptamos, sino como falta de amor. O sea, el pecado es falta de amor a, los otros, a la naturaleza, al mundo. Y un, cuando tenía yo 20 años, eh, yo recibí la influencia muy grande de un teólogo francés que decía que el peor pecado que podemos hacer, falta de amor, es la, se dice, no hacer, no hacer lo que tenemos que hacer, o sea, la omisión, el pecado de la omisión frente a la desigualdad y a la miseria en el mundo. esto es lo peor. de todos os outros é o pior isso para mim me ha despertado e começou minha vida a ser marcada por essa descubierta que eu fiz dentro de mim mesmo, Mas é uma construção muito larga, muito larga, a lo largo tempo. E quando eu tinha ya, ¿cuántos eh, quantos anos eh, em 70 eu tinha 50 e poucos anos he vivido uma outra experiência muito forte eu estava em Chile, exiliado, cuando eh, hubo el golpe de Estado de Pinochet. Y ha sido una violencia tan grande, ha sido una cosa tan terrible, que nos hizo a mí y a mi mujer. Nosotros abandonamos nuestras profesiones y pasamos a, pelear solamente en, lo político, en lo social, en la educación popular y todo esto. Porque nos hemos dado cuenta de que tenemos, la gente tiene... Entonces, este proceso de cambio personal que hace con que el mundo, la biocivilización, un el mundo justo, un mundo equilibrado, un mundo respecto a la naturaleza, eh, depende de que nosotros lo queramos. Entonces, todos. Entonces, hay que abrir la conciencia de mucho más gente. Y estamos frente al gran peso de la comunicación dominada por las oligarquías. la comunicazione che hace con che se diga, non, se, deve pensar ustedes en esto. O sea, vamos bien, sigamos, consumamos, seguimos la publicidad entre nosotros, hay que tener cosas, hay que, no hay que ser, hay que tener. O sea, esta cosa contra el cambio interior. Entonces es una lucha enorme por la vida. todas las religiones eh, van en la misma dirección, con diferencias de manera de abordar, la manera de ver Dios o de no sé qué, pero todas ellas hablan de que no hay salida en el mundo sin fraternidad, o sea, sin igualdad, sin respeto del otro, sin amor entre nosotros. Es por el amor eh, que los, budistas llaman de compasión. ¿eh? Es por el amor que vamos a resolver los problemas. Eh, por desamor vamos a matarmos uns a outros. E esse é o grande desafio, es eh, a esperança, Porque, por exemplo este que lhes he contado, nuclear, um diz, ah, não é não é remédio, não podemos. Quando uno, uma pessoa tão maravilhosa como Evo Morales permite que se haga isso em Bolívia Hay que perder la esperanza. Pero entonces lo que hay que hacer es levantarse, decir, no, es posible. Tener confianza en nosotros como e-, eh, seres humanos que somos capaces de levantar y cambiar. Eh, no, hay, otra cosa que decir sobre la esperanza que esto. Eh, ella no es una cosa que se compra, que se adquiere, se tiene o no se tiene. Y por veces incluso se pierde la esperanza pero no se puede. Porque perder la esperanza es matarse, perder la esperanza es suicidarse. Y así es un proceso muy, muy interesante eh, que multiplica las ocasiones, los espacios en que la gente se encuentra para intercambiar, aprender unos con los otros, etc. A lo largo de ese tiempo hubo temas nuevos que surgieron. Al principio, el primer tema sencillamente no a una globalización comandada por, la, por el neoliberalismo, pero poco a poco los detalles de eso van apareciendo. Un gran tema que tiene mucha vinculación con esta, con esta reunión acá es la ecología, que surgió en un foro de 2009 en Belén, donde no solamente el tema de la ecología en Amazonia se puso bien claro, sino que también nuevos actores surgieron en este foro, que son los actores, los indígenas de América Latina, que tienen este gran concepto maravilloso que es el bien vivir, buen vivir, que es una sociedad basada en la perspectiva del buen vivir y no de la plata. Entonces, esto, esto ha sido una de las cosas, pero otras cosas vendrán eh, y poco a poco, eh, ahora un problema mundial terrible, que es el problema de las migraciones. Eh, que põe problema tanto para os migrantes como para os que devem recebê-los. Se põem problemas éticos muito sérios aí. Esse está, este tema, por exemplo, ha sido tratado muito, de maneira muito forte primeiro, por primeira vez em el foro que se hizo em 2013 em Túnez e depois de novo em 2015. E começou, además, em Senegal, onde está o puerto de onde partían os los, los, los esclavos para a América. É, aí está cerca da Caixa. Então, esse é um tema que surgiu dentro do fórum. O fórum é para isto, não é para ele fórum, não é um organismo nem um movimento que vai combater, e vai criar condições, criar espaços em que a gente que está combatendo, a gente que está lutando, pode encontrar-se e alimentar-se mutuamente, e articular-se para ganhar mais eficácia. E agora teremos um fórum próximo El próximo será en, en, Montreal, en Canadá. Y la gran importancia de ese foro es que es el primer que se hace en el hemisferio norte y que dice, por tanto, con toda claridad que los problemas que vivimos en el mundo no son problemas del sur. Hay oposiciones de intereses del norte contra el sur, pero los problemas vividos son los mismos del norte, los mismos del sur. O sea, o nos unimos en una lucha única ou nós salimos disso. por primeira vez que se hace ele foram aí. E outra coisa muito importante de Montreal é por primeira vez está sendo organizado por jovens. Os jovens que han hecho todos os movimentos aí eh, grandes movimentos em Canadá, em Quebec, eles estão levando adelante. Então, é muita novidade que vai ser construída com o tempo.